We feel that we should take the message to them, educate them on the implication of what they have been doing in the language they understand better. I heard about antimicrobial resistance and antibiotics via a seminar conducted at the university. There I was enlightened about everything. Crucially, we then recruit our students to take the message outside into the wider community. a kan dai saboda tun lokacin da muka haɗu da shehu muke tare da shi to tun daga nan bayani isa mu shi ne kuma nake yi wa jama'a bayani ƙwarai kuwa ina amfani da waɗannan magunguna kafin na yi aiki da gona musamman ina gaji tun lokacin da tawagar masu bincike karkashin jagorancin dr ibrahim yusuf suka zo suka faɗakar da mu akan illar shan wannan magunguna na daina amfani da shi barkatai what i enjoy the most is that the, the villagers are responding that gives me more and more zeal to want to partake in the advocacy and we are seeing changes in their habits and attitude toward using antibiotics i see people taking the message to other places, including their families, their friends, connecting networks, educating themselves,